hai hepta tu anthropu helikiai ho anthropos proton brephos estin eita pais epeita meirax ephebos meta tauta neanias neos eita aneer metepita geron teleutaion tumbo geron hu toskai entoi heteroe genei eisi το κοράσιον, χε κόρε, χε παῖς, παρθένος, γουνεέ, πρεσβύτης, γράους.